Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Uh, hari ini uh, kami dari tim D uh, eh, beranggotakan saya Sidani Syarani Basita serta uh, sebelah uh, saya Ayo, uh, untuk hari silahkan untuk perkenalan dulu. Saya Hari Sosial pertama. Atika? Saya Tika konsol Salsabila. Oh, oke, okay. Eh, berikut adalah anggota kami. Lalu eh, yang sedang hadir sekarang ini ada eh, teman-teman kami yang akan memvoting desain yang telah dibuat oleh dua teman saya. Untuk Handini, silahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Handini. Untuk Farhan dan Hani, silahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, nama saya Farhan Dewantu Saputra. Nama saya Muhammad Hanif Ramadan. Terima kasih untuk sekalian yang sudah hadir eh, hari ini ya. Eh, oke, mungkin eh, bisa saya langsung masuk saja ke acara intinya. hari ini akan ada presentasi untuk voting yang akan diadakan pada hari ini. desain pertama yang akan di muncul dipresentasikan oleh teman saya, Atika, silahkan untuk share screen. Ya, silakan Atika. Terima kasih Nia sudah mempersilahkan saya untuk untuk mempresentasikan hasil desain saya. Nah, yang pertama pada halaman halaman sign sign in ini ada dua kesalahan. Yang pertama pada tombol Google dan dan kotak untuk mencentang. Yang pertama pada tombol Google, eh, tombolnya itu terlalu ke bawah dan terlalu kecil. Dan yang kedua, potong-potong hmm. mencentang itu jadi itu e, membingungkan user untuk untuk untuk milih milih yang mana dua nih untuk untuk masuk ke, ke aplikasi tel ini dia harus harus ngecentang dulu atau atau klik Google-nya dulu. Saya sudah membuat desain, desainnya seperti ini, desainnya. Jadi uh, tombol Google-nya sudah sedikit ke atas ya. Ini saya mendesain dengan men dengan men menetapkan dan mempertahankan tampilan sebelumnya. Yang kedua, pada halaman home, ini ada dua kesalahan juga. Yang pertama, pada tombol notifikasi dan tombol home. Nah, ini harusnya tombol notifikasinya berada di bawah. Karena ya, semua semua tombol seperti tombol chat dan tombol setting tuh ada di bawah semua kan, jadi supaya terasi Dan yang kedua, tombol home home-nya ini, icon home-nya ini tidak bisa tidak bisa diklik itu Uh, eh, dia juga tidak berfungsi karena dia kan halaman pertama ya halaman depannya. Kenapa harus pakai tombol home ini? Saya membuatnya seperti ini. Icon notifnya sudah ditaruh di bawah dan tombol home-nya sudah di sudah dihapus. Nah, yang ketiga, pada fun corner, ini kan ada lima kotak ya. Harusnya pada kotak art, pada kotak art dia tuh sedikit ke, ke tengah supaya tampilannya proporsional. Saya mendesain seperti ini. Nah, keempat pada pada halaman stories di pada halaman kategori di stories. Ini kan ada 8 kotak. Yang lainnya semuanya itu ada ikonnya setiap kotaknya kecuali Bridal dan uh, eh, Childhood. Dia nggak ada ikonnya sendiri. Kemudian saya inisiatif untuk untuk menambahkannya, menambahkan ikonnya seperti ini. Yang kelima ada ada kesalahan juga pada pada fan cornernya. Di sini ada ada ikon tambahkan. ikon tambah ini seharusnya ditaruh di di sebelah kiri supaya tidak mem, supaya tidak membingungkan user. Nah, halaman keenam, 6 ada bagian stories dan editor pic. ini juga tidak ber, tidak berfungsi kedua kedua icon ini. Ada ah, halaman terakhir, sini ada ada ada tiga kesalahan. Yang pertama sign out dari Zen Community dan user interface. Sign out salah karena si user itu takutnya uh, pencet tombol keluar kan. Terus yang kedua, biasanya di, di aplikasi-aplikasi yang lain tuh user interface berada di atas dan dan sosial media ada di bawah. Solusinya seperti ini. Tombol sign out taruh di bawah supaya supaya usernya supaya dia nggak kebingungan. Terus yang kedua, use, kotak user face, user interface dan intelligent community-nya diubah, bisa ditukar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih Atika untuk presentasi desain hasil desainnya eh, terhadap aplikasi Tel ini ya. Eh, mungkin kita lanjut saja kepada desain kedua uh, kepada teman saya Hari silahkan untuk share screen dan presentasikan hasil desainnya terima kasih untuk uh, moderator yang telah mempersilahkan saya. Saya share screen ya. Oke, kelihatan? Ya, udah kelihatan. Kelihatan nggak? Udah, udah. Oke, ini uh, apa? Saya bisa meredesain aplikasi ini dengan menggunakan Figma. Oke, langsung aja ya. Nah, kita mulai dari awal. Nah, tadi di halaman awal ada halaman apa ya? Halaman loading. Jadi itu kalau misalkan kita mau login biasanya kan ada halaman loading. Saya kasih itu kan seperti tadi kayak gini. Jadi kalau misalkan dia udah terhubung, nah langsung masuk ke ini halaman sync up-nya. Di sini uh, tadi sync up-nya itu uh, yang didesain awal warnanya putih warna shape-nya. Jadi kayak ngebingin gitu kan, ngebingin terus juga dia terlalu kecil dan terlalu ke bawah. Terus juga cuman ada lambang Google-nya doang. Di sini saya tambahkan tulisan sing up with lambang Google, terus juga uh, warnanya biru. Ini warnanya kayak gini gara-gara kita belum ngeklik uh, term and condition-nya. Kita klik dulu. Nah, warnanya biru. Jadi kita bisa login ke kita bisa join ke aplikasi telnya. Oke, kita join. Nah, di ada halaman home halaman home ini uh, di awal cuma ada fun corner sama stories sama uh, apa namanya tulisan high intelligent. Jadi di situ tuh kayak ngebengin pengguna gitu loh. Kayak ini kita mau ngapain di sini? Fun corner itu apa dan stories itu apa? Dan nah, di sini saya kasih keterangan Fun corner itu discuss with other intelligent in a topic dan stories itu share a rich intelligent experience. Experience. Jadi istilahnya kalau di Fun Corner ini kita seperti microblogging, kita mau diskusi, uh, kita mau sambat, kita mau ngapain, tapi dengan teks-teks yang terbatas itu. Kalau di Stories itu sejenis webpad. Dia, kita mau cerita, uh, eh, mau ngeluhin keluh kesah kita, kita mau bercerita panjang-panjang gitu kan, itu maksudnya di Stories yang nggak yang nggak ketampung di Fun Corner. Terus di sini ada fitur search juga. Kalau di sebelumnya tuh fitur search adanya di uh, kita harus masuk dulu ke stories baru kita bisa nge-search dan itu pun terbatas hanya nge-search stories doang. Nah, di sini di eh, di fitur search ini kita bisa nge-search semuanya. Bisa nge-search uh, postingan yang ada di fan Corner, bisa nge-search stories dan bisa nge-search kategori-kategori lainnya. Nah, di sini saya bikin uh, eh, fitur search-nya terpisah. Jadi dia bisa nge-search uh, apapun itu, kayak postingan di fan corner atau stories gitu. Kalau sebelumnya kan fitur search itu cuma terbatas ya, kita harus masuk ke stories dulu, terus uh, nge-search dan itu cuma bisa nge-search stories doang. Sekarang ini bisa nge-search semuanya. Ini tampilannya ya. Nah, kita masuk ke fun corner. Fun corner itu nah discuss with other intelligent in a topic. Jadi kita uh, mau ini nih diskusi tentang apa? Mau tentang edukasi atau long atau beauty, games atau arts. Di sini menur, uh, berdasar lima kategori ini. Nah, kalau sebelumnya uh, art ini ada di sini. Jadi kayak nggak nggak seimbang gitu. Jadi untuk yang baru saya taruh ke tengah dan juga di uh, kalau misalkan kita mau bikin post post baru itu harus masuk dulu ke kategorinya terus uh, tombolnya ada di sini nih dia ada di sini kan kayak iban gitu kan iban fitur-fitur yang ada di sini fitur-fitur komen fitur-fitur like sama fitur yang ini titik tiga nah ini saya pindahin ke sini supaya nggak ketiban dan lebih enak aja gitu ngeliatnya kalau misalkan kita mau bikin post kita harus masuk kalau dulu di aplikasi sebelumnya kalau kita mau uh, bikin suatu postingan kita mau aplikasi kita klik yang ini nah baru deh ada ini kita ketik sesuatu nah ini ada kategorinya nih tuh. nah tapi untuk yang ini saya bikin fitur uh, eh, posnya itu bisa langsung di sini jadi kita klik nah ini ada kategorinya kita bisa pilih baru deh bisa kita posting nah ini terus juga uh, di sini nah ini dia ini fitur dari uh, postingannya. Ini kan kalian bisa baca sendiri ada seseorang yang melampirkan keluh kesahnya terus dibalas bla bla bla bla bla bla. Bisa juga kita langsung uh, eh, nge-PC atau nge-private message PM si uh, orang yang ngebales ini. Oh ya, F, uh, Tel ini dia itu aplikasi yang anonim. Jadi kita bisa uh, berinteraksi sama siapa aja, kita bisa chatan sama siapa aja tanpa harus identitas kita ketahuan dan kita tanpa harus kita tahu identitasnya dia. Bisa kita chat. Nah, ini fitur dari chatnya di sini ada uh, kutipan dari uh, dia tuh tadi nge-reply postingan kita yang mana. Ini chatnya. Terus juga namanya kan uh, ini anonim ya. Jadi uh, namanya itu disamarin ada famous lizard, ada handsome frog dan lain-lain. Nah, ini chat roomnya Nah, ongoing itu artinya udah kirim, kita udah langsung catatan pending itu uh, apa yang kita kirim masih kayak tahan gitu loh. Mungkin uh, ada kondisi internet atau lagi maintenance atau lainnya. Nah, ini yang tadi ya. Nama-nama di sini nama-nama anonim kayak disamarin gitu deh. Nah, terus setelah itu ada stories. Nah, di stories saya masih mempertahankan desain lamanya. Bentukannya kurang lebih hampir sama. Uh, cuman saya tambahin ini ada create stories sama yang tadi search itu ada di sini. Saya pindahin ke depan. Ini sama kayak tadi, cuman bedanya ini stories ya, eh, bukan postingan termasuknya ke kategori-kategori ini. Terus balik, nah kita ke notification. Nah kalau misalkan tadi itu kita udah bikin sesuatu postingan atau kita bikin stories, nah ada yang komen, baru dah masuknya ke notification ini. Kalau misalkan ada yang komen, bentukannya gini, kalau misalkan, eh mana tadi? Nah ini ya notifikasi notifikasi notifikasinya ada yang 2 menit lalu, yang kemarin 10 Oktober dan lain-lainnya. Terus ini fitur chat tadi udah. Sekarang ke profil. Di profil juga sama, saya masih mempertahankan eh, unsur-unsur uh, yang lama, jadi nggak saya rombak semuanya, cuman saya tambahin draft sama bookmark di sini bersebelahan. Nah, di sini ada bookmark nih seperti yang sebelumnya dijelasin sama Atika kan uh, kayak gini nih kurang lebih ada stories ada ada topik. Cuman saya uh, eh, nambah draft tuh di sini di halaman profil ini saya buat bertampingan. Draft itu misalnya kita mau bikin uh, sesuatu mau bikin post atau stories tapi belum selesai kita udah uh, keluar duluan dari aplikasi tel ini. Nah itu kesempatannya di draft. Kalau kalau bookmark kalau misalnya kita ngelihat ada sesuatu nih postingan yang menarik kita mau simpan supaya nggak ketenggelam gitu kan. Nah bisa kita simpan di bookmark. Caranya Nah, misalnya kita ambil contoh gini, kita ke font corner, education. Nah, setelah ke, nah ini ada beda resume sama CV, bla bla bla bla. Nah, kita mau ngebuk makin ini Kita pencet titik tiga. Nah, di sini ada send private matches yang tadi. Atau nah langsung ke Nah, di sini ada uh, bookmark post nih ini dan bookmark stories. Nah, berhubung saya nggak ngebikin yang ini, jadi gini tampilannya kalau misalnya bookmarknya kosong. Terus ada yang post nih, bookmark yang post. Nah, ini kalau misalkan kita mau masa sesuatu, ini ada di sini ada fitur share post, send, uh, eh, private message, report comment atau bookmark. Send, uh, eh, private message itu kayak tadi ya, yang kita ngechat itu. Nah ini langsung aja ke bookmark. Nah dia langsung kesimpan di sini. Kita kembali kembali ke profil. Nah sama kayak tadi, stories juga uh, di sini ada uh, postingan atau stories yang pernah kita bikin. Jadi masuk ke profil. Nah, ini kita pernah bikin postingan yang ini. Nah, ini masuk ke sini nih tuh. Nah, yang tadi. Nah, stories juga sama ya. Nah, terus ke bagian setting. Sama kayak yang tadi Atika bilang, eh, ada beberapa kesalahan, itu ada sing out-nya di atas, terus juga ada pengulangan kata di Telezone community-nya. Jadi saya bikin gini. Terus juga kan tadi ini nih, ada fitur user interface gitu. Nah, ini saya masukin aja ke yang bagian sini, bagian atas. Jadi, ada dark mode sama text size itu saya masukin ke sini. Ini bisa dilihat dark mode-nya kayak gini bentukannya. Dan Telezen community-nya juga. Tadi kan tuh kalau nggak salah tulisannya ada ini, Telezen community, tell on Twitter, tell on Medium, tell on Instagram. Nah, itu saya kira itu pengulangan kata ya. Jadi, langsung aja dimasukin logo sama nama uh, komunitas yang diikutin sama telnya. Terus sing outnya juga ada di sini di bawah. Saya kasih warna merah supaya ngejelasin kalau uh, ngejelasin nih mengkontrasin kalau ini tuh fitur sing out sama kontak uh, apa kontak us via email terms and condition privacy policy dan attribution saya bikin agak agak transparan ya soalnya kayaknya nggak terlalu diperhatikan juga sama user ini fitur-fitur sini nah kalau misalnya kita klik sing out nah kembali lagi lagi ke halaman awal tadi kita login lagi Nah, kurang lebih seperti itu. Dan juga uh, saya uh, nambahin, bukan nambahin sih, saya ngerombak uh, total tuh di bagian ini nih, navigation bottom bar. Kalau tadi di navigation bottom bar itu ada home, home-nya kayak nggak nggak apa ya nggak berfungsi gitu loh. Jadi nggak bisa disentuh. Terus juga cuma terbatas ada home, chat, sama setting. Terus notification-nya ada di atas sini. Itu kayak nggak kayak, kayak kepisah gitu, kayak apa ya? Uh, user tuh nggak tahu notifikasi di mana. Jadi semuanya saya taruh di bawah di sini. Dan ini saya terinspirasi dari Facebook dan juga Instagram. Navigation bottom bar ini. Jadi kalau mau ke yang lain tuh ke mana mana di sini tuh nggak nggak nggak hilang, tetap layarnya sama. Kecuali kalau misalnya ke fitur-fitur tertentu kayak font corner, terus mau create a post, yang nah, bawahnya. Itu. Ah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih Hari atas presentasinya akan hasil desainnya ya eh, terhadap aplikasi Telon Tel ini. Eh, baik, mungkin cukup untuk presentasi dari kedua desain yang telah dibuat oleh dua teman saya ini. Selanjutnya kita lanjut untuk voting. Uh, saya Eh, mungkin saya pilih dulu ya siap, uh, siapa yang akan voting lebih terlebih dahulu. Mungkin untuk Handini, silahkan untuk voting uh, dan juga sebutkan alasannya mengapa Anda memilih desain tersebut. Saya uh, saya secara ini saya memilih hari ya. Soalnya di situ uh, desainnya dia lebih uh, menarik dan uh, apa ya, fiturnya juga lebih banyak dan uh, bagus sih soalnya apa user jadi nggak bingung gitu uh, apa lagi ya ya intinya menarik lah uh, dari desainnya juga bagus dari pengambilan warnanya juga baik gitu dan dia uh, lebih spesifik gitu kalau mau nge-search apa jadi segalanya tuh lebih mudah lah ya kalau dari saya sih segitu aja oke okay, baik uh, berarti untuk Eh, dari Handini memilih desain yang dibuat oleh Hari. Eh, mungkin kita bisa lanjut untuk voting selanjutnya. Eh, silahkan untuk saudara Farhan atau mungkin saudara Hanif terlebih dahulu. Silahkan. Eh, saya dulu deh, Hanifnya lagi ini juga. Oke, silahkan Farhan. Uh, tadi kalau bisa eh, bisa dilihat ya kalau saya sih sendiri jujur lebih memilih hari soalnya kalau menurut saya eh, aplikasi tel ini kan lebih mengarah ke aplikasi semacam aplikasi curhat gitu ya dimana mungkin ada kalanya eh, mental seseorang itu mungkin lagi dalam kondisi sedih atau mungkin dalam kondisi senang dan menurut saya ya desain yang hari buat itu lebih kayak mungkin membuat perasaan orang itu kayak waktu main aplikasinya itu lebih kayak jadi perasaannya itu senang gitu loh maksudnya mungkin atau apa lebih apa sih membuat orang tertarik lah istilah gitu menurut saya sih gitu jadi saya lebih memilih hari baik ya, terima kasih atas untuk votingnya oke bisa dilanjutkan untuk saudara Hanif bagaimana uh, kalau saya sendiri hmm, karena menurut saya keduanya sama-sama bagus improvementnya menurut saya uh, on to the point Cuma mungkin saya lebih sedikit condong ke punya hari. Kenapa? Karena menurut saya punya hari itu lebih interface itu lebih simple. Jadi mungkin bisa lebih memudahkan pengguna. Dan tapi memang punya Atika menurut saya variasi warnanya lebih menarik. Tapi saya lebih pilih ke punya hari. Terima kasih. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi waktu lagi presentasi saya sempat disuruh-suruh gitu. Iya, <laughs> tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, terima kasih untuk para uh, untuk teman-teman ya yang udah uh, menyebutkan hasil pilihannya untuk kedua desain dari tim kami ini. Uh, mungkin uh, uh, dengan ini karena hasil voting sudah bisa kita lihat uh, tiga suara untuk desain yang dibuat oleh Hari. Alhamdulillah dengan itu Eh, sudah tercapai tujuan has, apa voting hari ini, desain yang akan kami gunakan yaitu desain yang dibuat oleh Hari. Terima kasih kepada kedua teman saya yang sudah menghasilkan uh, kedua desain yang sangat luar biasa dan dengan improvement yang sudah uh, dibuat dengan matang-matang. Dan terima kasih juga untuk kepada para voters uh, yang sudah uh, hadir saat ini untuk memvoting desain yang ada di tim kami mungkin untuk hari ini, untuk voting hari ini itu uh, saya tutup saja. Uh, mungkin segitu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.